Put the cheese into the fridge. Put the cheese into the fridge. Put یعنی قرار دادن و فعل در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امری the cheese اون پنیره رو چیز یعنی پنیر و THE داره اشاره میکنه به اون پنیر مشخص مثلا خرید کردن از بیرون حالا میگه put the cheese قرار بده اون پنیره رو into داخل the fridge داخل یخچاله put the cheese into the fridge پنیر را داخل یخچال بگذار put the cheese into the fridge put the cheese into the fridge let us go into the garden Let's go into the garden. Let us go یعنی بیا برویم. Let اجازه دادن. Let us به ما اجازه بده. تو فارسی میگیم بیا فلانکار کار رو انجام بدیم. Let's go. بیا بریم into داخل the garden. The garden یعنی اون باغ مشخص. مثلا فرض بگیرید که جلوی باغ ایستادن دو نفر بعد میگه Let's go into the garden. بیا به داخل باغ برویم. Let's go into the garden. Let's go into the garden. I am just looking. I'm just looking. I am یعنی من هستم. I am looking یعنی من دارم نگاه میکنم. I'm looking زمان حال استمراریه یعنی یه کاری رو داره استمرار میده و ادامه میده I'm looking یعنی من دارم نگاه میکنم I'm just looking یعنی من فقط دارم نگاه میکنم I'm just looking I'm just looking Mori had just arrived موری had just arrived. موری یعنی فردی به نام موری یک آقایی به اسم موری had arrived زمان گذشته کامل یعنی رسیده بود arrive یعنی رسیدن had arrived گذشته کامل just به تازگی در اینجا موری had just arrived موری به تازگی رسیده بود موری had just arrived موری had just arrived Let me see. Let me see. Let یعنی اجازه دادن. Let me یعنی اجازه بده به من. See دیدن. Let me see یا به صورت مخفف Let me see یعنی بذار ببینم. بذار چک کنم. Let me see. Let me see. I want to see you again. I want to see you again. I want یعنی من میخواهم. Want یعنی خواستن. I want to یعنی من میخواهم که فلان کار رو انجام بدم. See دیدن. I want to see من میخواهم ببینم. You تو را again دوباره. I want to see you again. من میخواهم دوباره شما را ببینم. I want to see you again. I want to see you again. Everybody loves him. Everybody loves him. Everybody یعنی هر فرد love، عاشق بودن عشق ورزیدن و در اینجا اس سوم شخص گرفته فعل love به این دلیل که everybody در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه everybody loves یعنی همه عاشقشن عاشق کی هم او را به او اوی آقا Everybody loves him یعنی همه به او عشق میورزند یا همه عاشقش هستند. Everybody loves him. Everybody loves him. I told him to come. I told him to come. I man told گذشته tell گفتن میشه told tell یک فعل بیقاعده است و وقتی که به زمان گذشته برده میشه شکلش عوض میشه میشه told I told یعنی من گفتم him به اوی آقا to که come بیاید I told him یعنی من به اوی آقا گفتم to come که بیاید I told him to come من به او گفتم که بیاید I told him to come I told him to come Open your eyes Open your eyes. Open یعنی باز کردن و در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امری Your مال تو مال شما I یعنی چشم و eyes یعنی چشمان Open your eyes یعنی چشمانت را باز کن Open your eyes Open your eyes Where is your room? Where is your room? Where یعنی کجا یا جایی که is است your مال تو مربوط به تو room اتاق Where is یعنی کجاست Where is your room یعنی اتاق شما کجاست Where is your room Where is your room Come with me, please. Come with me, please. Come یعنی آمدن و در اینجا امریه یعنی بیا with همراه با یا با می من please لطفاً دوستان در مورد تلفظ please دقت بکنید خیلی از زبان آموزا به اشتباه تلفظ میکنن پیلیز یا پلیز این دو تلفظ اشتباهه تلفظ درست به این صورته Please. بین پی و ال صدایی وجود نداره Please. لطفاً come with me please یعنی لطفاً با من بیایید یا لطفاً همراه با من بیایید come with me please come with me please may I come in? May I come in? May I یعنی آیا ممکنه که من I may یعنی من ممکنه May I وقتی که می میاد ور ساختار سوالی میشه May I یعنی آیا ممکنه من فلان کارو انجام بدم کدوم کارو Come آمدن In داخل May I come in یعنی آیا ممکن است به داخل بیایم؟ May I come in May I come in? Could you drive more slowly? Could you drive more slowly? Could you یعنی آیا شما می توانید و در واقع برای بیان درخواست معدبانه استفاده میشه drive راندن یا رانندگی کردن more بیشتر slowly slowly حالت قید slow slow یعنی آهسته slowly یعنی به آهستگی could you یعنی آیا ممکن شما drive رانندگی کنید more slowly کمی آهسته تر یا بیشتر آهسته تر که در فارسی میگیم آهسته تر Could you drive more slowly? آیا می توانی آهسته تر رانندگی کنی؟ Could you drive more slowly? Could you drive more slowly? Tara could swim when she was a child. Tara could swim when she was a child. ترا یعنی یه دختر خانم یا یک خانم به نام تارا could میتوانست و در اینجا ببینید که could در حالت گذشته فعل کن استفاده شده swim شنا کردن when وقتی یا زمانی که she اوی خانم که برمیگرده به ترا was بود گذشته فعل is a یک child کودک ترا could swim تارا می توانست شنا کند when وقتی she was او بود a child یک کودک تارا could swim when she was a child تارا وقتی که یک بچه بود می توانست شنا کند تارا could swim when she was a child Tara could swim when she was a child. I must go now. I must go now. I must یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم. Go رفتن. Now اکنون. I must go now. من الان باید بروم. I must go now. I must go now. I am studying now. I'm studying now. I am یعنی من هستم. I'm studying یعنی من دارم مطالعه میکنم. من دارم درس میخونم. Study یعنی مطالعه کردن یا درس خواندن. Studying حالت آینجیه. I am studying یعنی من دارم مطالعه میکنم. ساختار حال استمراریه. Now اکنون. I'm studying now. من الان دارم درس میخوانم یا من الان دارم مطالعه میکنم. I'm studying now. I'm studying now. I am taller than you. I'm taller than you. I am taller یعنی من بلندتر هستم tall یعنی بلند یا قد بلند taller یعنی بلندتر یا قد بلندتر than نسبت به یا از you تو یا شما I'm taller من قد بلندترم than you نسبت به تو یا از تو I'm taller than you من از تو قد بلندترم I'm taller than you I'm taller than you Jack runs faster than me. Jack runs faster than me. جک آقایی به نام جک رانز یعنی میدود اس سوم شخص گرفته فعل ران یعنی دویدن یا اجرا کردن در اینجا به معنی دویدن جک رانز یعنی جک میدود فستر یعنی سریعتر فست یعنی سریع فستر یعنی سریعتر than نسبت به یا از می مرا یا من جک رانز فستر than می، جک از من سریتر می دود. جک رانز faster than me. Jack runs faster than me. I like your shirt. I like your shirt. I like یعنی من خوشم میاد یا دوست دارم چی رو your shirt پیراهن تو شرت یعنی پیراهن Your shirt پیراهن تو I like your shirt از پیراهنت خوشم میآید I like your shirt I like your shirt You are like your friends. You are like your friends. You are یعنی شما هستی like شبیه your مال تو friends دوستان your friends یعنی دوستانت you are like your friends یعنی تو شبیه دوستانت هستی you are like your friends you are like your friends